अल्लाम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान आप देख रहे हैं एडल्ट मूवी ट्रिक्स अब दोस्तों आज हम देखेंगे कि व्हाट्सअप मैसेंजर में पेक चाट कैसे करते हैं और दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा एक चैट ऑन व्हाट्सएप ठीक है ना दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे यहाँ पे आप जो पहला है इसको तो इंस्टॉल करना और आप देख सकते हैं यहाँ पे वन मिनियन डाउनलोड कर चुके हैं और इसकी रेटिंग 4.4 है और इसके जो क्रेट फेक जब look real control both sides of the conversion दोनों तरफ से आप जो है चार्ज कर सकते हैं क्रेड कन्वर्शन विथ एनी ठीक है ना दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये इंस्टॉल कर लें पहले ठीक है दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है यहाँ से हम ओपन करते हैं ये देखिए दोस्तों ये हो रहा ये एड्स हैं इसको जो है आप क्लिक मत कीजिए क्लिक एंड किया देखिए दोस्तों ये आपका जो है फेक तो चार्ट है एडिट यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए सेव बोलिए सेव बोलने के बाद ये जो है आपका नाम आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में जाना हो तो नीचे वाले तो आप करें अब यहाँ पे आपको जो नाम प्रोफाइल का कुछ भी रख सकते हैं आप ठीक है ना तो यहाँ पे कुछ भी फ़ोटो रख लीजिए ये ये ऑनलाइन वगैरह ये ये देखिए दोस्तों ये जो है तो आपका जो है डेस्क मोबिट्रिक आ चुका है सेम व्हाट्सएप के जैसे ही है आप जो है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं ठीक है नमस्कार आप किसी से भी ऐसा चैट करें तो मैं दिखता हूँ यहाँ हाय बोलो ये ये करें नेक्स्ट जो है तो आप यहाँ पे हेलो बोलते हैं ये दवा है ये देखिए दोस्तों चैटिंग इधर से उधर से दोनों तरफ से चैटिंग हो रही है यहाँ पर आपको चेंज कर लेने का है दोस्तों यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों इस तरह से आप एक चार व्हाट्सएप से कर सकते हैं आज चलिए इतना ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़